Sore ram, sore ram, sore ram, anak yang manis, anak manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan udah bakal dibui, dibui. Kamu ayah cinta segitiga. coba rupa-rupa boneka cantik jadi oh. zaman Elia Kadam oh, Surkadangpetah oh, pikiron bulanzi bewakin kaptur-batur sampeyan punya yang kau laindek tak negara oo ketauan pacaran lagi dengan siah siayah sakitki ternyata pacarnya kawin lagi <laughs> ah, ah, ah. punya Hai asha seweknya mereka mana kawinat timun itu beja-beja pantas-beja dengan inggoreng patu Kulu, kulubung. Kulubung, tebo eh, belagu. Jauh-jauh, kulubung. Ay kulubung magaling di pemajikan orang gak aja Guys, tak diomong ke sama. Eh, ayah datang nanti. Eta mas eta mas mau Hai jerokulma gimana nga boddo terramai bab labuntik itu kurang sy pakai kacolongan kacolongan kuci lemah oknum oknumnnasnas masihwiri lamun kacolongan dia mau orangrang yakin baka menang teggern tegoran didunungan oh, ya cucugih bu mau diba Pancet oh, Kebuki Kakara Wwani Mahar lamun ngadahar Pancet. cari tanu bioT orang perku dewek oh, dewek an kerja silain Gatot kaca seperti bisa bisa alah deket eh. hmm, alah detik hmm. kurang bener kurang bener kerja wow Allahu Akbar. Eta genggerong nepi kaki itu turun nanti sehari sih ya. Keken banyak berarti ke sok itu. Dimas. Oh. <laughs> Sada, sapi. Tong disyang serikan wae atuh. ah tapi biasa nangis kuridinya duit nani ayah musuhnya nunjukot layak jamu sekali musadanya lupa tak kanap tergening apa turma kayak ngomong kan akak kanapnya tasi ya lilawe ini ku aing diborong sekalian akang dek budak kanap jung kaluhur siapa luar biasauku banget goreng patut teh berwes Jabriktarenyi siran sitaramani mata goreng nasya jempet goblo hu yang itu coco <laughs> the quad. Poeta, do it, yo. lah waka a karena pemadegan Batur bisa etap pemadegan tek proses jadi ulahwaknyanyala kalau marud spe sebab etap di parut mah diproses kene acan ah, jadi opak jadi aci jadi karek marud bungkul oke luar tidaktete bisa deh karu jadi opak jadi kemana-mana nyuan Okeupup mungkin nanti meran berartieta mera aya an pantungtunga jadi madu kayak itu ayaah bahan pimadun gitu coba aya tanyakinannya ke Bapak Abdi maca keterangan an dijadikan ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam itu kira-kira ada Bapak Muhammadmak pakai a bisaku dewek dijawabhampuraanajan dewek disebut kalaumampuhan jelelamamat terbatas jauh jadi dulek ditanyakanku lain teh Bob Nabi Adam hmm. yakin Bapak Oge ngaku yen anu dijadikan mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adam tak Abdi rada cangcaya upa Mingguping hiji kecap polot cenah dunya masih keeh genyelong daratan masih keeh budahan batu masih kene beyetah Bapak guysku meledang di dunia A Bapak Nabi Adam lain namun Bapak ngaku Nabi Adam ha apa Bapakmah kagungan ibu kaguan Ra sedang Nabi Adambu jawab ibu tak jadi pat wonng-tong jenyawetur mau Kyai mata tetangga nyebred Binah Nabi Adam anu gelar kadunya ti Semar Bapak Man merada gelok gitunya ngomong kejadian Semar nybutkan dunya masih kelong daratan masih ke budahan batu masih ke jadi jadi jadi julis Kimiri nasi jadi <laughs> diskriminasi jadi kontroversi tidak tadi saya jadi kontroversi hmm. <laughs> hayang Syri jadijamu Bapak uula aku annya jadi kontroversi nahshohor Har Bapak ngaku nabi paling akhirutan yang nurutandek itu gua alusnya oh, oh, alus pertanyaan Sha kira-kiranya Oh jadi bingung en kalau katanya her Kapan Bapakmah ler aya tuang Rama Sang Hyangwenang tuang Eangang Hyang tunggal kar-karya enak ngaku dunya masih keehrong daratan masih keeh budhan batuk masih keeh Bapak terusku melendang di dunia kapan dewek turunan tidinya Nabi Adamwe masih di gunung Simul ayaah di nasagara siloka ngansik di pasir silim malah ku lemak sok diosken ayat tempat Semar malah diitosken Behdi cernyiin Gamar Semar ditulisan aksara Arabtinawasi kuning pajar-parek pajarkan pergi usaha paragi dagang padahal paragi usaha modal gede nah salah falsa apa nggak salah perseepsi itu oh. hartnak dewek kemana karep atau mikirtes lain ilmu telo dulu Hai ayaah ilmu biologi antropologi numeroerologi filosofi hulu ilmu sastra ilmu elmu ilmu elmu laut anusak itu legana dipakai nuliskan ilmu jadi mangsinnak mu amahi tangkalan anak dipakai kalamnak mua amahi khusyna maha Numawi di kami mual ayahi perkara nubaka bisa nyontoan kemanten sa perkara Oke jadi jadi uh contoh-conto namunconnya jadi uh Allahrta tenang di dunia di udah-u pengauh teh cacak di BBM naik kening tenang saya eh, tadi kayaknyade jadi panjang atau Semarlah <laughs> kapan aya well mau para buat mebunang apa dumeetapan Alifna dinti ku ya jadi harapnya harap Gering tuh bisa di bebanan kuj kuPS kujabar Iyametakya jabar Hai jadi Waduh Waduh inidah saja di ketika diya di di lain didapur dikan tak itu jadi jelas Allahnya tuh bebandingna tak dewek eh, kuburan Semar coba hmm. itu eh, bisa ngarealisaksi ke nananya ma namun Abli hayang jarah Ka kuburan Semar daya bejana cena kuburan Semar tak lamun Syah yang ini kuburan Semar ini kudu ini kudu baricing lumpa u ngale ongko titah ini tapi kudu bari ccing Allah Allah Allah Allah Allah jika mana-mana ya Pak jadilah nepi tak jarah ka kuburan Semart kudu mawa su mitos teh nana kumapa ngabuki buki Abdimar rezeki dikan ladang korupsi radang basila ladang judi Tongmboro makajng ladang judi ladang serrangan kedijakatan Munarima Semar dulu maka Searibungkan pada habis aya dina diri sewangsewang gini Semart Pak udah dewekmargamaran cermin hmm. cerminasok di gelo ke barudakmah permen hmm. Hai mulaihat Abdi Insya <laughs> lain lumanagado itu tilublaya Anto ah, paru para atau butuhya gawe-we pecakaan sok Anto ah, did <laughs> Alhamdulillah ditaruh dengan gitu namanya aya perhatian kita tadi kau lama di kawin kuidnya terus rumah tangga tapi hayang paspoenya gara-gara aku namanya <laughs> pengan Bangor Paan langgit Ko adalah <laughs> <laughs> di sorekennenya TW orang menjajapin ke Pasep Aduh penganga di be kera diki-lah yang kun dene tidak pihakatangonyakan eh, la jadi ejekan kuha sakit itu atau tiromonngan permos badai uang Suono salat nukagungan maksa disyakulawargi salat kurangrang kali hittanan salat nu nonton Nu ditonngton bisakali salat tetap salat ylah lampahan rupin orang cekapkenwi ka kembang kinetikbaransari tutup lawang sigotaka Thank you.